там атом была на садовников Еремей Ильич, был улакантистой нелеген ассоциациятын әкден молы председателі болабын. он был община, Клипсов Степан Григорьевич община а, членовин, бәбіт а, аймахтар Бұл бі стадабыт болар. Бригадир на Слепцов Клипсов Алексей Григорьевич, а, председатель был на Слепцов Григорьевич, Григорий Степанович Кенебулана Хонуговар. Оттан бұл бейгі білдеген самый лохантистый батер, был лохантистый, чистай хам артытығыр бар был Бұл ман был ман, кіннер бегалик бит лохантистый день, ден атта утра. Оны бұл манна бұл бұл жерге ұлағына исторически был Эбеттер мұстар был бұлар бұлар манна был оғылынан еме үші барытынан Манна валана искра хавко сэддана ә, Кирсов Николай Ильич ә, улахан порт туптар бута. Мана порт туптар бута о көстө туга ә, вокзала су солаңын таксы таксы тай. Мана ка онда көстө. Манна валана касты хир бар эбетте мустахиддере. Рут экилне постоянно бу сайнай манна баки муста хиддерете андиттен бу манна болан хеттон сылларга болан бу ан антенна турар буттара манна бу бутура Россия ан бастыкы себяс гаута кайбута тақсы тақсы бута тар буттара себя ата бу билген данное время би община вот бу таба ититинен жырыктынар билген болан саскы агытна болана тыгынча үккүчө таба бар ата лагерда апыт семейный лагерде мына болана эбелер бәлерин оголорун касты сайынайын тарынды мына тоққанын таба титигер тоққанын үйретелер вот река артык она впадает э, в поселок Артык и в Неры впадает. Вот это. Да. А так, блин, э, у нас э, маршрутов здесь несколько. беги Булдана буманна. Кастатоқа олары Стоянка бар мұнна. Алтта бу хеттеді. Би сайын айы мұнна кәдем бұлары бұд. Онтан уже бөһөлөкпүт анара угур көбүт граница зырянка границастыгардылы күйүлүр хибигер анда көбүт бу местнес булланы бу манна маха сох ата бу табага ититигер дагы шугай хайырга манырга итерге таба юскүригер хамы шугай шеширмин лага махада тугуду кайларда тохта сөрүйүн онна хамы шеһирге жүз кәрге проблема по всей республике у нас э, бар проблема э, береген бияха меозы проблема бар кастугайы не боллана э, дәл бакту урона кине урона кине оңорор онна боллана бир проблема боллана промышленность мына уже билин бәгат уже көрбүткү болу ичинде бурустаак жеке ичинде уже бөттак эме ийелер бу артык эме алар аттыгер эме промышленниктер эме тураллар алеттин бейсир бүтүн эме билин э, федеральный законга даны правительство сакаеригер генигер эме беттен бейсир бүтүн эме карастырга каяк э, каяк тустакпыз бул же чистый бытын бу бейеки Олар тоқ болғаны, основном бұл палаткалар, бұл палаткалар, беймандық тоқтар олар бұд. Э, Сайындағаны, кығындағаны, атақ болғаны білеген уже кығының болғаны бейге <coughs> база тұттан бұд, мас маңын тұттан бұд. Оңыр бұл болғаны, бұны көргенген, құмайарғы тәпсеге дейін бұл палаткалар э, білегенінен тұттар бұд. Білеген атылаға бұд, э, президент, онын бұл түгірік балақыттан бұд бейге мені манна олоролды